É isso, não passa você. <laughs> to przy tym warunku, e, jeśli patrzymy na, pierwszą, na pierwsze równanie, to możemy zapisać, że to jest mniejsze równe 2x minus 1. Ok? Na początku tak nawet czemu próbujemy wykorzystać? Zrób, wykorzystajmy oba. Czyli to będzie większe równe 2y minus 1 w tym założeniu. Czyli zobaczmy, x kwadrat jest mniejsze równy 2x minus 1. Otrzymaliśmy jakąś taką nierówność. I taką, taką nierówność. No to weźmy na jedną stronę wszystko. Zaraz zobaczymy, która się przyda, a która się nie przyda. x kwadrat minus 2x plus 1 mniejsze równy 0. A tutaj y kwadrat minus 2y jest większy problem. No to widać e, już tutaj występujące kilka razy wzory, prawda? I co to znaczy? kwadrat jest bardzo rzadko niż równy 0. No tylko gdy jest równy 0, tak? To tylko dla x minus x równe tyle. No to już teraz łatwo napisać x równa się y równa się 1. Czy sprawdzamy, czy nie sprawdzamy, to już zostawię do, do Państwa dyspozycji. Jak uczeń też czasami nie sprawdzał to w taki świadomy sposób sprawdzę, teraz nie sprawdzać, a nic się nie stanie, jak to oczywiście można się wgryźć w to i o tym dyskutować, ale nie, nie o tym dzisiaj rzecz. Yy, chyba w ostatnim tygodniu, jak jeszcze to, zanim tu przyjechałem, ćwiczyłem to z moimi uczniami, na, na pewno będę w stanie to dobrze powiedzieć, to jeszcze na jeden z Warszawskiej Olimpiady, więc to też taka wdzięczna, wdzięczna grupa uczniów. Okej. Okay. A pomysł, pomysł też był taki, że przekształćmy to, żeby po jednej stronie było to i drugie tak samo, tylko że... Aha, miałem podpisać sposób. A to może... Może podpiszę zaraz. Przetraciłem pierwsze. I drugie tak samo, tylko że zamienię stronami. Tu będzie x. Bo było już dodawanie, odejmowanie. Czasami są też dwie pozostałe operacje wykorzystywane i tu się da. Da zrobić się przez mnożenie stronami. i będzie tak. 2x razy x kwadrat plus 1 to jest 2y razy y kwadrat plus 1. Dwójka się skróci i będzie x do trzeciej plus x równa się y do trzeciej plus y. I to się szczęśliwie składa z tymi wzorami, że tendencję do otwierania wielu i pisania nimi w losowy sposób. Chyba tak wyszło. To szczęśliwie się składa, że jeśli byłoby x większe od y, to co jeszcze się dzieje? To, to by było większe od tego oczywiście. tak, jeśli to, no to by było źle. Bo wtedy cała lewa strona Też sprzeczność? Znaczy x równa y wyjdzie x już nie będę nic nowego tak naprawdę pokazywał, więc przećwiczmy te, te rzeczy, które są. Większość tych końcowych było takich naprawdę bardzo niestandardowych sposobów, ale też się da. Na przykład ten motyw z nierównością rok temu rozwiązywał zadanie z pierwszego etapu olimpiady matematycznej, etapu wysyłkowego. Jest to ciekawe, że takie rzeczy gdzieś tam działają też na tej późniejszej olimpiadzie dla licealistów. chcemy zrobić drugie, zróbmy po kolei może. Nie na wszystkie starczy czasu, ale widać na kamerze. Ja będę zasłonić. Mam nadzieję, że będę zasłonić. Myślę, że jak przyspójrzę do Ciebie żona, to wtedy będę zaraz rozwiązane mnożenie. Hmm. Zobaczcie, na przykład są, są pojęcie kwadraty, one zwykle przeważają, a po drugiej są te mieszane iloczyny. No to jak ja wtedy skażę, no coś dobrać, coś pozwijać. 别的东西，我都不太喜欢，特别水。 pomylić zrobimy. 30xy. Tam chodzi 5x minus 3y do kwadratu. To jest tych dwóch, to może rzeczywiście. 5x minus 3y do kwadratu, dodać 3y odjąć 2z do kwadratu i 5x odjąć 2z do kwadratu. 3y minus 2z do kwadratu i Suma trzech kwadratów jest równa 0, więc musi być, że to drugi jest równy 0, czyli 3y y to jest 2z i 2z to jest 5x. Oczywiście wiem, że z pierwszych dwóch już wynika trzecie, bo 5x będzie 3z, więc trzecie jakoś nie jest szczególnie potrzebne, bo wynika z dwóch pierwszych. E, no, do e, Dokładnie to zapiszemy może tak, że 5x to będzie 3y, y, to będzie 2 z. Mm. I okaże się, może tego tak już nie liczmy, że jak, jak wyliczymy na przykład mm, zeta kosztem x'a, czyli to będzie 5x drugich i y to będzie 5x trzecich, to okazuje się, że jak wstawimy to do układu równań, to wszystko się zredukuje i okaże się, że wszędzie będzie równość. Już nie, nie będę tego rozpisywał, sprawdzamy. Okazuje się, że każda, każdy x pasuje Czyli to jest ciekawa sytuacja, że rozwiązaniem jest z x jest dowolny, y tak musi być taki, a z musi być taki. już ten krok sobie pominęliśmy, ale chętnie sobie postawię. Rozwiązaniem każda trójka x to jest y, 5, 5x trzecich i 5x drugich, gdzie x jest wprowadźmy nowe zmienne. W sensie można było to zrobić troszkę, troszkę szybciej po prostu dzięki temu. Weźmy jakieś zmienne ABC. No skoro wszystko zależy od 5x, 3y, 2z, no to naturalnie będzie chyba wstawić 5x jako a, 3y y jako b i 2z jako c. Czyli sposobem jest, żeby tak właśnie kwadrat, y, ten kwadraty po prostu odsadzić pieniądze. Czasem się opłaca uprosić. Może, może nie na początku, ale warto chyba o tym wspomnieć, że takie rzeczy istnieją. No bo zobaczcie, jak tak zapiszemy, nawet zaryzykuje się tu zmieścić. To czym będzie pierwsze równanie? a kwadrat plus b kwadrat równa się 12yz. To razy to będzie 6yz czyli 2 pc To już zupełnie inne, czyli jest to wszystko, co nie? Drugie będzie B kwadrat plus C kwadrat. Możecie? 20XZ to będzie 2AC, tak? 10XZ, czyli 2AC. I na końcu będzie C kwadrat plus A kwadrat. No to zostało 2AB. Musi pasować. Musi, musi. No i to. A to się zupełnie też inaczej patrzy. Wy to sprawnie zmieniliście, ale nie, nie wszystko tak sprawnie widzą. To zupełnie inaczej. To jest najbardziej aprobowany wzór mnożenia i to no to a plus b kwadrat, a kwadrat plus b kwadrat się z tym sparuje i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Yy, trzecie czas. Trzecie już tak szybko nie idzie. Przeważnie komedianty z jakimiś wzorami. Można to na przykład próbować dodać. Czyli jak dodamy z będzie coś takiego, 3 drugi kwadrat to jest 9 czwartych. I tu podobnie z plus 5 drugich do kwadratu. Będzie 25 czwartych. No, mimo to tu jest jakiś, jaki bałagan straszny. Suma trzech kwadratów to jest jakaś Suma trzech kwadratów jest bardzo dodatnią liczbą. No to źle. To nic tego nie, nie dostaniemy. To może mieć mnóstwo rozwiązań. Ok. No to korygujemy trochę w ten sposób. Zamiast tego dajemy minus, czyli odejmowanie z problemu. O tyle fajnie, że te wyrazy trzecie się nie zmieniły. Będzie mógł szybko skorygować. minus 1, minus 1, czyli to by było tylko 31 czwartych. I tak za dużo. Fajnie, gdyby suma kwadratu była zerem. No gdyby objemy no też fajnie, bo jest sprzeczność i już nic nie będzie żadnych rozwiązań. No to ani to, ani to nam nie będzie na razie rozwiązane. Trzeba coś pokombinować, żeby coś z tym poszło. Tak bezpośrednio. A przy po prostu razy dwa. I wtedy już że w jakiś sposób opłacało się nawet bardziej odjąć, bo są mniejsze liczby, jest większa szansa, że trafimy do zero. Więc bardziej odejmować niż dodawanie ewentualnie. I tak to jest tutaj ważne, że opłacało się to razy dwa pomnożyć. To równanie. taka intuicja gimnazjalisty, że zawsze muszą być jak piękne liczba akurat tu się sprawdzi. Czyli x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat to jest 33 i 2x plus 6y plus 10z to jest 68. To się odejmie. Spróbujcie sobie chwilkę sami, dobra? ma chyba jakoś odstoję. Albo to weźmy. Почему? Да, аккуратно. Я To jak to jest? Oczywiście Bóg mi. Ile będzie w pierwszym? 35, 8, 33. Już tu byśmy mogli skończyć, ale drugi drugim wyszło. W sumie 3, 6. 0, 2, 5, 6. Że 6 to jest... 5 to jest... Um, przepraszam. 6 to jest rozwiązanie całościowe, bez żadnych luk albo z, z bardzo malutkimi. 5 to jest trochę bardziej z tymi lukami, ale też nie zmieniające tego, że to jest dobrze związane. 2 to jest mniej więcej połowa zadania, czyli takie istotne luki, które powodują, że to nie jest skończone, a 0 to jest mniej niż pół zadania tak w ocenie właśnie komitetu. Czyli bardziej to jest praktycznie najtrudniejsza część, która była tutaj, żeby to znaleźć. W tym momencie, żeby to sprawdzić, to już jest, no, da sobie radę każdy, tylko trzeba mieć tego świadomość, że to trzeba zrobić. Taki mały komentarz, to skąd w ogóle z takich dwóch dziwnych równań wziął się dobry wynik? Zobaczcie, co zrobiliśmy na liczbach. To było na dwa pomnożone. 35 równa się 33, a tu dużośmy razy 2. 70 równa się 68. Oba są złe cały czas. Ale gdybyśmy je odjęli, to okazuje się, że minus 35 jest minus 35. Ok? Czyli, na, czyli z dwóch fałszywych równań może wyniknąć jedno prawdziwe. Dlatego, dlatego trzeba sprawdzać. No, to tak. No właśnie tylko trzeba, gdyby tu sprawdzić, w tym równaniu, ono nie było oryginalne, ale gdyby tu sprawdzić, wyszłyby te dwie rzeczy. Aha, no to widać, że ta była o większa od tego, ta o od tego, więc zakładnie odejmiemy, się wszystko, się wszystko zgodzi. Już na, ten, na tę część nie będę wiele rzeczy przeznaczał. Raczej kolejne zdania są takie, że można sobie spokojnie potrenować czwarte, piąte, szóste i siódme to raczej tak, że na spokoju można sobie zrobić. Nie wszystkie są takie standardowe, na przykład szóste jest w liczbach całkowitych. I to bardziej takie na, na myślenie, nawet nic nie trzeba wiedzieć, żeby to spokojnie zrobić. Dziewiąte było kiedyś na olimpiadzie matematycznej. Jest tam konieczność znania wzorów na sumę trzecich potęg i różnicę trzecich potęg. Jak coś, może też zajrzeć na stronę olimpiada rozwiązania. Powiem tylko słówko o zadaniu ósmym. Nie wiem, czy to jest dość powszechne wśród gimnazjalistów, ale jeśli się robi z nimi funkcję, to można to zadanie rozwiązać. tego zadania, postawiają niektóre x Dość szybko wyliczają f od 1, wstawiając sobie x równe 1. Otrzymują, że 2f od 1 plus f od 1 plus 3. No i szybko wyliczają, że f od 1 równa się 1. Ale zwykle pokrywają problemy, nie potrafią właśnie zrobić w kolejnym kroku. I to jest też takie niestandardowe zadanie. Może być po prostu nowe, zupełnie nowa koncepcja dla ucznia. Zobaczcie takie coś. Ja lubię pokazać w tym momencie, że ok, super, że wstawiłeś, wstawiłaś liczby, ale to, co ciekawe, pod x można wstawić również jakieś wyrażenia algebraiczne. Co bardziej być z takiej perspektywy, że x to jest miejsce na wstawienie czegokolwiek, co ma sens liczbowy. Jakbyśmy na przykład zapisali sobie tak że tu mamy krateczkę, bo, dosłownie teraz znaczy to jest miejsce na wstawienie czegoś, byle wstawić w każde miejsce to samo. Pozwólcie, że najpierw dokończę tym długopisem, tym mazakiem. wystawić zamiast X, mam taki pomysł na wydarzenia algebraiczne. Chyba się narzuca. Co wstawić? Skoro tu jest X, albo 1 przez X, to nie jeśli sobie przypadkiem tu wstawię 1 przez X. Wszędzie oczywiście trzeba to samo stawić, więc to zostawmy. To co ciekawe, 1 przez 1 przez X, no po prostu się staje Xem i mamy 2f od 1 przez x plus f od x równa się 3 przez x. naprawdę był tu bardzo zakamuflowany układ dwóch równań. Napiszemy go jeszcze raz. 4, tu będzie 1, czyli będzie 3 f od x. Tu będzie 2 i 2, skasuje się zgodnie z prawem. A tu będzie 6 przez x, minus 3 przez x. Dzielimy przez 3. No i jest. Tylko tam będę było, jak we wszystkim, dla pewności. Sprawdzenia. To może jeszcze zanim weźmiemy sprawdzenie, też nie wszyscy gimnazjaliści szybko łapią, jak tak ustawić wzór na f od x, ustawić wzór na f od 1 przez x. Ale to jest na podstawie tej krateczki. No to w takim razie w miejsce każdego x wstawiasz 1 przez x, czyli tu wstawiłeś, no to i tu musisz, czyli będzie 2 przez x i tutaj 1 przez 1 przez x daje x. To znaczy. I to będzie już ostateczne. Jest widoczna wyraźnie, czyli 3x równa się 3y.